最近，LTPO 这个词频繁出现在 IT 新闻中。那今天这期视频，我想和大家简单聊一聊 LTPO 技术。LTPO 与现在的主流显示技术相比，有哪些提升？Hello，大家好，欢迎来到小富 Tech。要想知道 LTPO 是什么，我们得先来简单回顾一下 OLED 的技术。OLED 是英文 Organic Light Emitting d i l t a 的缩写，也就是有机发光二极管。 相比于 LCD，OLED 由于自发光的特性，理论上可以通过完全关闭像素点来显示出纯黑，从而实现极高的对比度。而 OLED 按照驱动方式，基本可以分为无源驱动的 Passive Matrix OLED（PM OLED） 和有源驱动的 Active Matrix OLED（ 也就是手机上常见的 AMOLED、PMOLED）。 由相互垂直的条状阴极和条状阳极加上有机发光层构成，每个阴极条和阳极条的重叠部分即为一个像素。P-MOLED 需要外部电路对特定的阳极条和阴极条施加电流，从而使像素点发光，而发光强度与施加的电流成正比。P-MOLED 结构简单，制造成本低，但是由于需要额外的驱动电路，功耗虽然高于 AMOLED。 但是也远远低于普通的 LCD。一般智能手环、MP3 和家电上的单色 OLED 显示屏，普遍使用的便是 PMOLED 技术。AMOLED 则去掉了条状的阴极和阳极，取而代之的是完整的阴极层、有机发光层和阳极层。但是在阳极层覆盖着一个薄膜晶体管阵列，从而形成一个矩阵电路，用来控制像素的开关和点亮。薄膜晶体管。 Thin film transistor，也就是我们常说的 TFT，是场效应晶体管的一种。大略的制作方式是在基板上沉积各种不同的薄膜。一般，一个 AMOLED 像素需要通过两个以上的薄膜晶体管来控制，一个负责开关，一个负责驱动。AMOLED 由于不需要额外电路，所以相较于 PMOLED 更省电。不过，较高的成本以及复杂的制造工艺。 使得 AMOLED 往往价格不菲，只限于高端产品。在 AMOLED 技术中，有机发光材料决定了 AMOLED 显示屏的色彩表现力和功耗，而薄膜晶体管材料则决定了 AMOLED 的刷新率和功耗。前些日子的红米 K40 的 E4 屏就是发光材料的升级，而这次的 LTPO 则属于薄膜晶体管材料和工艺的升级。目前。 用于 AMOLED 薄膜晶体管材料中，相对比较成熟的有 LTPS 和氧化物两种。其中，LTPS（Low Temperature Polycrystalline Silicon，即低温多晶硅）可以轻而易举地实现薄膜晶体管的小型化，同时还具有很高的电子迁移率。此外，通过提升 LTPS 材料内的薄膜晶体管电容器的充电速度。 可以很容易的拉高屏幕的刷新率，但是 LTPS 却有着一个致命的缺陷：电容器漏电。所以只能通过不断的充电来补偿显示过程中的电势损失。因此，采用 LTPS 材料的 AMOLED 无法在不影响画质的情况下，靠降低刷新率来节省能耗，同时也无法彻底杜绝漏电。而氧化物中比较有代表性的是。 IGZO，也就是 indium gallium zinc、oxide，其铟加锌氧化物，顾名思义，是一种含有铟、加和锌的非晶透明氧化物。虽然 IGZO 的电子迁移率只有 LTPS 的十分之一，但是需要的驱动电压却很低。同时，IGZO。 可以让 AMOLED 屏幕画面在不更新的时候停止刷新，并持续显示静止图像。i g z u 材料的 AMOLED 可以根据情况把刷新速度降至最低一秒一次，也就是一赫兹。同时 i g z u 材料的薄膜晶体管不易露出电荷的特点，不光可以让屏幕在低刷新率下更稳定，还可以让 AMOLED 更省电。LTPO 的全称是。 Low Temperature Polycrystalline Oxide，低温多晶氧化物。从名称就可以看出，是一种 LTPS 和 IGZO 两种薄膜晶体管技术的融合。简单来说，LTPO 是将 LTPS 和 IGZO 两种材料集成在一个像素的驱动电路中，其中 LTPS 部分负责控制电路的开关，IGZO 的部分负责驱动电路。 LTPO 同时具有 LTPS 驱动性强和 IGZO 漏电少、刷新率低的特点，可以让 Amoled 面板在更省电的基础上，获得更宽的刷新率范围，理论上可以实现一赫兹到一百二十赫兹可变刷新率。LTPO 这项技术最早出现在苹果 Apple Watch 四的屏幕上，当时受限于工艺，LTPO OLED 无法实现高分辨率，但是。 这个缺点刚好被智能手表应用所弥补。毕竟，用户不太在乎手表的分辨率，也不会在手表上看电影，仅仅是抬腕亮屏看个时间、记一下步数、找一下手机而已。而手表对刷新率的要求很低，LTPO 屏幕的低刷新率和省电的特性，正好满足了智能手表对屏幕的需求。LTPO 的工艺相比于 LTPS 更加复杂。 在制造难度高、价格昂贵的同时，良品率也很低，因此目前市场上使用 LTPO 屏幕的手机设备非常少。经过几年的发展，LTPO 技术终于日渐成熟。三星的 Galaxy S21 Ultra 是今年的第一款，可能也是目前为止第一台使用 LTPO 屏幕的手机。这块屏幕最大的特点。 是十到一百二十赫兹的自适应刷新率和一千五百尼特的峰值亮度。除了未来的 iPhone 12s 系列可能使用 LTPO AMOLED 屏幕之外，马上要发布的一加九据悉也会采用 LTPO 技术的 AMOLED。实际效果如何，让我们拭目以待吧。那么，在视频结束之前，让我们来简单梳理一下 LTPO，一言蔽之 LTPO 是 AMOLED 中像素驱动电路的一次材料升级。那么，这期视频就到这里了。如果您觉得这期关于 LTPO 显示技术的视频还有点意思，欢迎给我的视频点赞并订阅我的频道。如果你有想了解的消费电子技术，或者想给我建议，也欢迎在视频下方留言。我是小夫，我们下期再见。